Quand il ne reste plus rien que quelques traces éparses quand le vent porte le sel et que l'odeur s'efface. Quand on s'accroche comme une cloche, un vieux clou rouillé. Quand tout l'été s'effiloche, que l'hiver sort son nez. Alors, il ne reste plus et que rien, non que rien ne l'attrape. Quand la douleur s'immisce dans le cœur et le hap. Quand le regret devient jaune, que la parole s'envole. Quand tout l'esprit se détrône, que l'amertume s'y colle. plus qu'à mm-hmm, se laisser gentiment. Ça va la vie, la vie, ça va, vas-y, vis la vie. la ta vie, vis tes envies, c'est mon avis. Vivra, verras-tu, seras ravi, vis la ta vie sans un souci. c'est sous suffisent pour vivre ici une seule devise. Vise les rires, vise ton sourire. chante la vie, la vie t'invente, invite, vite. Ta d'amis dérive et vire, va perdre tes rêves, chavire vers le charivari. Vas-y, mollo, méli, mélo, trémolo, attire l'haricot. Vas-y, tout doux, prends des détours. Rejet l'amour, fais troubadour.